老子发吽，掉撚救你老母个丑花系啊！万能丹后，邓碧云、纳妾王梁无双两条臭系扮男人唱平后就够晒扮拉。不过讲到做翻女人唱之后，就得大碧姐耍家啲。虽然大碧做啲发姣发蛋嘅女人。 就紧系唔及个只肉蛋，方艳芬咁捻考师等笃啦啦合听捻埋茄王梁无双反串做论文罪，万能蛋后邓碧云学肉蛋，方艳芬发后做个条十月芥菜嘅妹仔李春花啦。龙游浅水就周虾戏。 就你哋小姐灵用。 อกพี่ข้าขีเข่งแล้วไอ้จะจะไล่ข้างลง Wow. 我引领拜夜太，谁 维护法。